från eh, festivalen Tillbaka-kaka som i år kör en konstscen i eh, hönshuset ute på Säljerydsfestivalen. Så nu har vi lånat en projektor av Reaktor Sydost så vi kan köra lite live visuals.